E aí, patrões? Tudo bom? Então, eu desafio a você passar de fase na fase do PJ. Então, se você não conseguir, você só vai tomar um jumpscare e vai perder o desafio. Mas se você conseguir, é. Você vai, você vai ganhar. Se você perder também, você vai ter que dar ossos. Olha, muito ossos. Então, espero que você goste, viu? Então. Ok, pedi que precisa pra eu passar na fase dele. É muito fácil passar a fase dele, Só posso mover. É tipo batatinha frita. Só que batatinha frita com tá? Ele é rápido, muito rápido. Tem que sair correndo.